Ra ra video kayıt. Ee, okey, Dur bakayım gel bakayım buraya sen şöyle hop. Welcome to Brawlhalla. Teşekkürler canım. Arka taraf biraz dağınık şöyle yaparsak. Öf. Efsane bir taktik. Ananı avradını ne diyorsun? Ranked. Connecting. Okay. Ranked 1v1. Um, Onun bu çarda niye hiçbir şey yok lan? Neyse şunu alalım. Şuna alak. En son altın 2'de miymişiz kardeşim? Oyun nasıl oynanıyordu ya? Oyun nasıl oynanıyordu kardeşim? Hatırlayan varsa bir yazsın yoruma. <clears throat> evet. Selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte Bravo'nun yeni bölümünde beraberiz. Umarım güzel videolar olur. Bir beğeni olur. Ben oyunumuza geçelim. Karşımızda Ardemins var ve yine Ori Orions. Bakalım ne olacak. Orion diyordum amına. Ooh, uh, isso? Oh, Reese done a little... First Strike'ı verdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bayağıdır oynamıyoruz. Garip hissettim zaten oyuna girince. Görüşürüz. Güzel. <clears throat> Şimdi devam. Ananı sikeyim uçuyorum. Kötü oldu bu kötü oldu neyse. Elleri ısındıralım bir. Kendimize gelelim kardeşim bu nedir böyle? Ay, aa ölmedik. Kötü oldu. İlk round runuz oldu. Okey. Sıkıntı yok. İkinci rounda geçelim. Yine Orion'la oynayacağım. Sinirlendim çünkü az önce. Lose nedir kardeşim ya? Hadi bakalım. Adam full kalkana basmış. Öyle ki saldırı hızından ödün vermiş yani. Bakalım alabilecek miyiz? Bence alacağız. Hadi bakalım. Alamayacağız. Alamayabilirdim bunu ya. Bayağı. Ya çok da iyi değilmiş aslında. Düşündüm de şu an. evet first strike'ımızı var. Biz aldık. Ay. Okey, okey. Bunu alırız. Bunu alırız. Adamla ip gibi oynadık. Neyse salalım hadi. Oo, reis sinirlenmiş. Ama sökmez ki reis. Görüşürüz. Bum. Evet kazandık. Hemen yeni ele geçelim. Huu, bu ne lan? Bu ne oğlum? Karşımıza ne geldi bizim? Ama alırız sıkıntı yok. 3, 2, 1, brawl! Ay Jiro'ymuş bu what the fuck. Böyle hile mi olur hocam? Ay. Time. Timing. Kötü oldu. İte bak lan. Görüşürüz. Adam iyi oynuyor baya. Bakalım alabilecek miyiz? Lan köpek dur. Aa ite bak. Uy bile. Çok güzel. Şimdi çok dikkatli oynamam gerekiyor. Ay tutamadım. Aa adam ölmüş tamam. Hadi gel bakalım buraya gel. Hmm. Okay. So harda. ince gördük attık. Hadi bakayım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz gereksiz dislike atan ipnelere söylüyorum buradan. Atmayın. Kanala da abone olup videoyu paylaşıp yorum yapıp bir de şöyle da... Hoşçakalın bay bay.